Et oui, je suis de retour, Angel est parmi vous, et ce coup-ci, je ne vous lâche plus. Bon, j'avoue, j'ai été absent pendant 5 mois. Je sais, ça fait long, mais bon. Cette vidéo est là pour vous expliquer pourquoi j'ai été absent et qu'est-ce qui va advenir de mon parcours, enfin surtout de notre parcours avec Geekworlds. Donc, euh, pendant 5 mois, qu'est-ce qui m'est arrivé euh, euh, Fin des études, fin d'un boulot pour ensuite commencer sur un nouveau. Et puis euh, voilà, donc euh, et puis beaucoup d'emmerdes surtout, <laughs> oui c'est ça, beaucoup d'emmerdes euh, avec mes jeux, mes, mes vidéos, voilà. Bon, on va passer tout ça. Donc du coup voilà, donc beaucoup d'emmerdes. Première chose, je tiens à m'excuser pour mon absence. Maintenant, je suis là et je reste là. Deuxième chose, euh, ce qui va se passer, euh, bah déjà Skyrim, on peut l'oublier pour l'instant, parce que voilà, hein, c'est à cause de ça que j'ai arrêté entre autres. Euh, bref, non, surtout bon, ce qui va se passer, c'est on va démarrer un nouveau type de vidéo gaming, enfin, enfin ça va être du rétro gaming, ça s'appelait Retro Angel. ouais, ouais oui je sais que le nom est pas trop trop trop cherché, hein, euh, vous m'en voudrez pas pour ça. donc dans Retro Angel, on va euh, se baser sur les jeux du rétro gaming, donc euh, des jeux pixelisés à mort, des jeux qui ont fait l'histoire du jeu vidéo, surtout, et puis bah, des jeux en fait qui vont se passer avant 2010. Donc euh, tous les jeux avant 2010, donc bien sûr on aura donc du StarCraft, du WarCraft, du Darkstone, euh, du Warhammer 40000 Dawn of War, euh, et beaucoup d'autres titres. Il y en a tellement. Mais bon voilà, on va s'amuser avec donc toutes les facettes du jeu vidéo, hein, du STR, du roleplay, de la simulation aussi, ne pas l'oublier celui-là. Et puis, euh, euh, il y a à venir euh, deux trois projets avec euh, Carbou, Mescar, on vous en reparlera plus tard, je pense. Et puis surtout, bah, vous m'avez manqué, quoi. Bien sûr, moi je suis très content de revenir sur cette, sur cette aventure. je vous le dis tout de suite. Ce que premièrement, sur le Discord, l'ambiance est folle. Moi, j'aime beaucoup. Euh, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup parler avec euh, tout le monde. Euh, moi, j'avoue que les quelques échanges que j'ai eus, entre autres avec Shern, un peu avec Sornero Toaster, voilà, j'ai eu deux trois échanges comme ça, de, à gauche à droite, et à chaque fois, ça m'a laissé de très bonnes impressions. Et surtout, vous êtes des gens merveilleux. Alors, ne changez pas je reviens, et surtout, on va s'éclater ensemble. Bon, les amis, euh, deux petits mots encore. Euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, au Twitter et au Facebook. Bien entendu, vous pouvez liker euh, la vidéo, aller voir les autres. je sais qu'en plus, Carboom, là, il n'y a pas longtemps, il a fait un petit Carboom Flash très très très sympathique sur Cap Mario. Euh, une grosse tuerie. Et puis j'aime beaucoup le hunter de, de notre ami Scar. Chers amis Geekworldiens, Geekworldiennes, je vous salue, je vous dis à bientôt, je rends l'antenne et je vous tire mon chapeau. Allez, à très bientôt.